Кожне вогнище, як би яскраво не палало, а колись угасає. Колись неймовірно популярний співак Степан Гіга втратив мільйонну популярність та всенародну любов. Тепер він просто Степан. Не Гіга, не Мега, навіть не Кіло. Грошей стало так мало, що жити йому доводилось в гуртожитку зі студентами. Він не міг навіть палити тут, бо це заборонено правами пожежної безпеки. В його серці оселилась екзистенціальна криза. Була велич стала приводом, що ніяк не хотів залишити дуже бідного Степана в спокої. А на що я живу? І коли здавалось, що для Степана їх і все скінчилось, з'явилась вона леді Гага. Він далеко не все про неї знав. Лишень був певен, що вона якось пов'язана з покером. lucky. проте йому було відомо найголовніше: Леді Гага жінка, яку він хоче бачити біля себе. Я маю тобі дещо сказати. Я кохаю тебе. Oh, I oh, І ніби все було прекрасно, але одного дня вона просто зникла не лишивши йому жодної вісточки. Втративши всі надії, Степан Гіга ніби втрачає їх у друге. Ось, дуже неочікувано, але пані Гага виявилась моєю фанаткою та шанувальницею. І <laughs> це взаємно. Певен, що наша співпраця буде плідно і змагати індустрію на роки вперед. Shut the fuck up! Let me out! Let me free! Motherfucker! Ну, ви чули Леді Гагу і самі. мало страждав. Ну, ну як вона могла? Зберися. Якщо дійсно кохаєш, борися. Але як? Я навчу тебе. Мій батько з Японії досліджував буття воїнів. Тепер ці знання я передам тобі. Я Демімашо. Що? Запорука перемоги ціль, що варта старань, та шлях, що не дорожче за життя. Коли хочеш перемогти, будь перед собою чесним і перед усіма. Не дай страхові захистити жагу до перемоги, бо заблукаєш. Не йди туди, звідки дороги немає. Мудро плануй, наполегливо прямуй. А тепер 10 км по мірному темпі. Пором, пором, пором. Навіщо? Наполегливість. інерціальну систему відліку. Рухається рівномірно і прямолінійно, або рівномірно обертається навколо закріпленої осі, що проходить через центр маси тіла. Ну як? Ну, ще один. Це властивість тіла, яка характеризує його здатність набувати прискорення під дією певної сили. Більш енергії тіла під дією тієї самої сили набувають менших прискорень. Вибачте, майстре. Гадаю, це ваше. Ні, це ж твоє. Ти опанував мудрість і наполегливість. Дякую, майстре. на себе Степане. Кажуть, матимеш час лише коли загинеш. Що ж, гадаю, тепер весь спокій світу у твоїх долонях. Тіло то є річ, речі з часом ламаються. Насолоджуйся відпочинком, Степане. Твій час, люча Це знімалося інтерв'ю Леді Гага Іво Бобула нещодавно. Ну так, просто цікаво. довго чекав на нашу зустріч, Степане. Це справжня честь. Якби мав час, то навіть відсвяткував. Аби ти тільки знав, як багато це для мене означає, як і для усіх. Стань на мій бік, Степане! Вдвох ми зможемо дати відсіч потворним силам зла. Лише вдвох ми здужаємо. Де Ладі Ось в чим проблема. Забудь, забудь про неї. Вона блокує тобі шлях до сили. Вона твоя слабкість. Відпусти її. Або нас удвох буде знищено. Страшні люди отот почнуть рішучі дії. Зупинімо їх разом. Єдине зло, яке я бачу перед собою, це ти. Де вона? Бобуле? Не так це мало відбутись. їх бити, і хто б не здихався твого божевілля. Це ти з'їхав з глузду, коли таке кажеш. Тепер я бачу. Я помилявся. І все одно я вже ніби тут не вперше. Я марив цим днем, Степане. Я дійсно вірив, що ми вдвох подолаємо напасть. Але ти зробиш це без мене. А мені, напевно, так судилось. Я бачу осінній сад, пишний наряд мій багряний. Ти мене пробач. Затуманила весь голову. Вона. Бережи її. Тепер я бачу. Зупини їх, Степане. Зупини. Це наче сон. Сон, найгірше в якому прокидати. Але я готовий прокинути. Це була доля. Це була честь. Жити цей сон. радий тебе бачити. Про багато хочу тебе запитати. Що тобі сниться найсвітлішими ночами? Про те, коли ти хочеш з іншими пісні співати, я зрозумію. Ти тільки скажи. Оу, май нобл форіар. Я більше не хочу бути гавою. я хочу бути гігою. Як скажеш, моя леня. Здається, нашу приватність порушено. Мені здавалося, що все найцікавіше я би пропустила. Ну що, потанцюємо?